cholera! Kot w dupach! Chyba w butach! I tu się mylisz! Ratuj się, kto nie jest gotowy na nowe doznania! Zatrzymajcie się! Zatrzymajcie dziewczyny! Błagam! Jeszcze nigdy tego nie robiłem! Oprócz ręką! Hmm, ręką? Uff, bezpieczne!